ACT Wazalendo. Zanzibar mpya, Zanzibar moja. Mheshimiwa kiongozi, ndugu Zito na viongozi wengine wote, itifaki naizingatia. Wananchi, salamu alaikum. Najua kwamba muda umekwenda, lakini hii ni fursa kubwa kutusikiliza ili siasa za mikutano zianze. Na mheshimiwa makamu wa kwanza amekuja kukuelezeni maana ya Zanzibar mpya, Zanzibar moja za mamlaka kamili. Sasa mimi nimepewa kazi si kubwa, kazi yangu ni moja na mbili. Nataka kusema kidogo na huyu Dr. Hussein. kwamba hii tunayoieleza ya Zanzibar mpya, Zanzibar moja na mamlaka kamili inaitwa muono. Muono kwa kizungu ni vision, yaani sisi viongozi wa ACT hivi sasa tunakusudia kuleta mabadiliko ya uchumi, ya maisha na mamlaka ya nchi yetu, na tunajitizama hivyo kama tumepewa madaraka 2025 na inshallah Mungu atatupa miaka kumi baada ya hapo Zanzibar iweje? Yaani unatizama hapa, nipo Kidibirizi eh? Hebu kama niko navuka mkondo wa Nungi kule upande wa pili kule, tutakuwaje baada ya miaka kumi? Sasa hii inaitwa muono. Muono wetu sisi tubadilishe visiwa hivi, watu waishi kuwa wamoja, watu waishi wako huru katika nchi yao na wawe na maisha ya kibinadamu. Mumeelezwa hapa hali halisi ya mambo kwamba hata mlo mmoja mmoja Wazanzibari wana shida nao, na tunajidai tumepata uhuru miaka sitini sasa lakini viongozi wote waliopita wameshindwa kutusaidia kuweza kuwa na hakika ya chakula. Sisi tunaandalia mazingira miaka sitini ijayo utakuweje. Kwa hivyo tunataka mtuamini, na kule kwengine nilishawahi kusema tusitizame hapa tulipo, tutizame miaka sitini iliyopita, kina Babuduni tukiwa chuoni Wazee wetu walipata tabu, wakatulea, tumepenya hivyo hivyo. Angalau kati ule ulikuwa ukifika, unaweza kupata ndizi mbivu migombani. Tumefika leo tunaitwa viongozi, lakini miaka sitini imeshapita, tuko hapa sisi. Tunasema hiyo miaka thelathini au kumi ijayo watu watoto wetu, wajukuu wetu, vilembo vyetu vitakuwaje huko? Kwa hivyo mnavaa darubini, mnaijua ile unaochungulia ile. Inshallah Mungu atatufisha kwenye maisha hayo. Sasa sisi viongozi wenu tunataka mtuamini kwamba hayo ya kufika huko kwenye Zanzibar mpya, Zanzibar moja yenye mamlaka kamili tutaisimamia kwa juhudi zetu zote, kwa nguvu zetu zote, na kama mlivyokwisha kuzoea, tumepata tabu, lakini tumesimama bila kujali tabu hizo. Viongozi wenu wengine wamefungwa, wengine wameteswa, wengine wameamuliwa kesi za kubambikizwa, lakini tukitoka Viongozi wenu tumesimama tunasema ACT Wazalendo, kazi au safari iendelee. Msisahau ni ACT ambayo ndiyo imeshiriki muafaka wa kwanza ukadharauliwa, muafaka wa pili ukadharauliwa, muafaka wa tatu akasimama jamadari wetu, Mungu amrehemu na mheshimiwa Amani wakaleta maridhiano, tukenda kwenye kura ya maoni, ikaja serikali ya umoja wa kitaifa. Ni uongozi huu huu wa ACT umesimamia yote hayo. Kwa hivyo tuaminini, tuaminini kwamba yanayokuja tutayafanya. Jengine, tumenyang'anywa uchaguzi tisini na tano, tumenyang'anywa uchaguzi elfu mbili tumenyang'anywa alfu mbili na tano alfu mbili na kumi tukapata serikali ya umoja kitaifa, alfu mbili na kumi na tano tukanyang'anywa tena, alfu ishirini balaa na vifo. Lakini bado baada ya yote hayo, ni sisi tulioanzisha maridhiano na tukamwendea Dokta Huseni kwamba pamoja na yote yaliyotokea, tumekuja kwa maridhiano ya kweli, sio kaka nridhia. Tuaminini kwamba bado kazi hiyo tutaifanya na tuna hakika Mungu atatufikisha tunakokwenda. Ndugu zangu, tumeonyesha kwamba tunaweza. Kwenye serikali ya Dr. Sheni tulipeleka mawaziri tisa. Mawaziri wale walikuwa ni murwa, wenye uwezo, wenye kufanya vitu vyao kama mnakumbuka Mheshimiwa Mazurui hapa akaitoa karafuu mpaka kila shilingi mia mkulima wa Pemba anapewa shilingi themanini. Ni mawaziri waliokuwa wamekubali kuwatumikia wananchi wa Zanzibar. Hivi sasa pamoja na ugumu wa kugaiwa, maana wametugaiwa, si kwamba hatuna uwezo, wamechukua watakacho, wakatupa mawaziri watatu, Dr. Hussein, wala hazuiliwi bwana kwamba atupe mawaziri wane au watano, madaraka hayo anayo, lakini nafsi yake tu. Sijui kama ile aliyosema makamu ya Pakashume, sina hakika. Mawaziri watatu au makamu wa kwanza mmoja, na mawaziri wetu wawili wa afya na yule wa biashara, lakini bado hata yeye dokta Huseni amesema hadharani kwamba mawaziri niliyoletewa na ACT Wazalendo ni mawaziri wa kweli, na amekuwa akiwasifu jahara shahara. Tunawataka mtuamini kwamba hivyo tunavyovifanya na vilivyotokea tutavifanya vizuri zaidi kama ishirini ishirini na tano tutapewa madaraka. Tunaomba mtuamini kwamba kazi hiyo tutaifanya tunataka Zanzibar mpya, Zanzibar moja yenye mamlaka kamili chini ya uongozi wa ACT Wazalendo. Sasa kitu kimoja kinachonisikitisha, huyu bwana huyu Dr. Hussein juzi baada ya mkutano wa Nungwi amekuja hadharani, anaanza kujitetea na kujibu hoja zile nyingine, Babu Zito atazieleza. Lakini katika kuzungumza, Dokta Huseni akasema ah, mkutano wa Nungwi haukuzungumza habari ya amani eh? amani Amani Dokta Huseni unayo wewe mikononi na masombi wako. Mheshimiwa Dokta Huseni, tumefanya uchaguzi Konde, tumefanya uchaguzi Pandani, tumefanya uchaguzi Kinuni, bado tumefanya uchaguzi Amani, jimbo la Amani juzi, bado mfumo ule ule wa kina Faina unaendelea na mote humu tumefanyiwa vituko kama kwamba wewe huko madarakani. Lakini kama hilo halitoshi, inachonisikitisha Dkt. Hussein, utapataje amani bila haki? Bila haki amani itatoka wapi? Tunachokuomba wewe ufanye haki, amani itakuja wenyewe. Lakini Dkt. Hussein, mpaka leo unafuga mazombi na ushahidi upo. Umekerwa na bwana Shamte, amekwenda kuchukuliwa na, na mazombi. Bwana Shamte kasema, aliweza kusema kama ni mwanachama wa CCM ni kama mwananchi. Wewe baada ya kuudhika Dr. Sheni ukatuma watu wakwenda wakampiga wakampeleka sijidu wapi wakamfanya walichokufanya. Leo mzee Shamte hata salamu aleku anaogopa kusema. Dokta Hussein unafuga mazombi. Kama Shamte ameweza kupigwa mwanachama wako, unangojea kina babu duni wakukosee naye watumie mazombi? dokta huseni vunja makambi haya kama wewe kweli una nia ya kujenga umoja na maridhiano. wananchi, hivi sasa nimeshaletewa habari na wale wanaotumbenda kwamba ameanza kufuga umo umo, anamweka makambi za miaka mingine, wanaanza kupelekwa vijana maskini, watoto wa kimaskini nao kutumiwa. Vunja makambi, jenga umoja, jenga maridhiano. Wewe umepata nafasi, umepata serikali mikono miwili, una nafasi ya kuibadilisha Zanzibar. Wewe ndio mwenye hatamu za dola. Mheshimiwa Ruto hapa Kenya, baada ya kuapishwa, haikufika wiki mbili, yule Mheshimiwa Kenyatta alikuwa na genge pale Ikulu kama hili la kina Dokta Huseni, akasimama dhahiri, akavunja na akawapa haki zao, akaambia haya, nendeni katafute mihogo mlime huko. Wewe Dokta Huseni bado unayafuga mazombi kungoja uyatumie haifai bwana. Sisi tumefungua mikono miwili kuja kwako kutaka kujenga umoja, maridhiano na mamlaka kamili ya nchi hii. Tafadhali, tafadhali tumia fursa ulionayo kujenga umoja wa Zanzibari baada ya kuendeleza hasama. Kinachotufanya tuwe tayari sasa kukwambia majukwaani kwa sababu tuna nia njema ya nchi hii. Tunataka kuhakikisha mateso walopata Wapemba na Waunguja, lakini hakuna walioshindwa Wapemba. Kila teso Wapemba wanapata kila aina, kuuliwa wanauliwa, kuteswa wanateswa, na umasikini wao ni nambari wani. Mungu atusamehe, lakini Tunachojaribu kufanya ACT Wazalendo, mateso mauaji yaliyotokea miaka yote yasitokee tena elfu mbili na ishirini na tano. Tufanye uchaguzi ulo huru wenye kuheshimika na wenye kukubalika. Anayeshinda apewe kuongoza nchi, na inshallah ACT Wazalendo itaongoza nchi hii. Kwa hivyo ndugu zangu Nachoomba kukwambieni timu ile mnaiona pale mbele ni timu iloamua kujenga Zanzibar mpya, Zanzibar moja na yenye mamlaka kamili, tukishirikiana na vyama vingine vile vitavyoona ukweli huu, ili 2025 kwa uji kwa, kwa mrija tunaita eh, uji kwa mvua tuweze kuingia madarakani tujenge nchi hii. si Baja.